Eh, la innovació és clau per poder aconseguir tenir un, un, un parc d'habitatge assequible molt més gran, a la que tenim no sobrepassa molt poc els 10.000 habitatges sumant tot, passar uns 30.000 i per tant s'han d'inventar eh, nous mecanismes, s'ha d'innovar. S'han d'innovar molts aspectes i un dels aspectes és la, la gestió, un dels aspectes és tenir instruments per aplicar la llei i per això hi ha l'UCER. Aquestes multes, aquests processos sancionadors que han comportat 268 expedients, eh, aquests processos van eh, seguint, a més a més, el que marca la llei, estableixen unes multes, unes multes cada cop més altes. Eh, aquestes multes, també això ja s'ha dit i s'insisteix, no, té, no té que veure amb una voluntat recaptadora de l'Ajuntament de Barcelona, sinó que el que es vol és que aquests pisos tinguin ús social,